Γεια σας, ε, είμαι ο Θωμάς Τράικος και είμαστε η ομάδα Lego Άικλες. Ερχόμαστε τη Φλόρινα και είμαστε στο Περιματικό Δημοτικό Σχολείο Φλόρινας και έχουμε την κατασκευή του Λάντερ. Ε, η σελήνη ή το φεγγάρι είναι το πρώτο ουράνιο σώμα που έβαλε στόχο άνθρωπο για να το κατακτήσει. Και τώρα θα σας πω λίγα λόγια μου. Γεια σα! είμαι η Άννα Σταυρίδου και θα σα πω λίγα λόγια για την πρώτη επιστολή ανθρώπων στη σελήνη. Ο Νίλ ήταν ο πρώτο άνθρωπο που πάτησε στο φουγγάρι μαζί με τον Μπάζ Όλτον και τον Μάικλ Κόλλιν. Προσελεινώθηκαν στι 20 Ιουλίου του 1939. Το όνομα αυτή τη ιστορική αποστολή ήταν Apollo. 11. Ε, το Απόλλων άρχισε το 1961 και τερματίστηκε το 1972 λόγω των περικοπών. Από τότε δεν έχει ξαναπατήσει κανένα άνθρωπο στο φουγγάρι. Γεια σα, είμαι ο Γιώργο Ζήδο. Σχολή των Ανθρώπων στη Σελήνη, κατασκευάσαμε μία προσωμείωση προ Η Σελήνα καταιγμός κινείται δεξιά-αριστερά καθώς και πάνω-κάτω ε, με δύο διαφορετικούς τρόπους, τον χειροκίνητο και τον αυτόματο. Σκοπός μας είναι να προσελήνωθεί στην ειδική πλατφόρμα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης συνδέεται με αυτόν εδώ πέρα τον υπολογιστή και έχουμε βάλει το κινητήρα στη βάση τη κατασκευή μα. Και ορίζει για το πού θα πάει. Αριστερά ή δεξιά. Τώρα, ο άλλο υπολογιστή μα συνδέεται με αυτόν εδώ πέρα τον μοχλό, όπου έχουμε βάλει τον κινητήρα μα στην κορυφή τη κατασκευή μα και ορίζει το πάνω και το κάτω σε ένα κακτού Και τώρα θα δοκιμάσουμε το προσδόσιο. Είμαι η Κωνσταντίνη Καράτζα και θα δείξω τον τον πιλότο. Ε, έχουμε, έχουμε αποσυνδέσει τα καλώδια των μοχλών από τις δύο πλευρές και τα έχουμε συνδέσει την πλατφόρμα στους δύο αισθητήρε. Ε, αρχικά, για να προσγειωθεί η, τη σελίδα στην πλατφόρμα, πρέπει να βοηθήσουμε τον υπολογιστή που ελέγχει το δεξιά και τα αριστερά, Τότε. Και τώρα ε, έχουμε ένα αισθητήρα απόσταση που όταν φτάσει η πλατφόρμα ακριβώς από πάνω θα σταματήσει. Τώρα πρέπει να πατήσουμε από τον υπολογιστή που λέγεται το πάνω κάτω το το για να προσγειωθεί ακριβώς πάνω στην πλατφόρμα. Αυτό ε, το ότι προσγειώθηκε ε, ε, οφείλεται στον αισθητήρα κλίσης, ο οποίος ε, καταλαβαίνει το πότε είναι σε ευθεία και τότε δίνει εντολή στη Σελινάκατο, στο κινητήρα και σταματάει.